सेल्स वाउचर है तो सेल्स अकाउंट का लेजर बनाया इसे डाल दिया अंडर सेल्स में तो यहाँ सेल्स का ग्रुप आ जाएगा तो ये सेल्स अकाउंट में डाल दीजिए इंटरफेस कीजिए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं कोई आइटम लेता हूँ स्टॉक आइटम तो यहाँ पे क्वांटिटी अगर मैं डालता हूँ तो रेट अपने आप से नहीं आता है ठीक है ये स्टैंडर्ड रेट कैसे सेट करें इसको रेट हम कैसे सेट करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे तो देखिए रेट अपने आप आ जाएगा और ऐसा रेट आएगा जैसे मान लीजिए कि कोई भी सामान कोई भी स्टॉक आइटम अगर ज्यादा अमाउंट में सेल किया जाए जैसे मान लीजिए एक कीबोर्ड सेल करेंगे तो उसकी कीमत दो रुपए लगेगी लेकिन यही 200 कीबोर्ड सेल करेंगे तो उसकी कीमत घट जाएगी क्योंकि तो ज्यादा आइटम खरीद रहे हैं परचेज कर रहे हैं ग्राहक ज्यादा आइटम परचेज कर रहा है और आप ज्यादा आइटम सेल कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आप रेट कुछ घटा करके देंगे यानी कि एक ही बार में आपको ज्यादा माल वो ले लेगा आपसे खरीद लेगा तो इस कंडीशन में आप रेट घटा देंगे दो सौ रुपए कर देंगे जो 220 का था वो 200 का देंगे अगर उससे भी ज्यादा हजार से ज्यादा खरीदेगा तो उसको और घटा के देंगे उसको हम सौ में देंगे तो कुछ इस तरह का हमको करना है आइए समझते हैं कैसे करेंगे क्रिएट पे चलेंगे सीधा सीधा और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे इन्वेंट्री मास्टर में बहुत सारे ऑप्शन अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो शो मोर पे क्लिक कर दीजिए जैसे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएंगे लेकिन यहाँ पर अभी भी दिया हुआ है शो इनएक्टिव तो डबल क्लिक कीजिए यहाँ पर इनएक्टिव आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर सीधा आ जाइएगा आप कहा ये दिया हुआ है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए डबल क्लिक जैसे करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी अब यहाँ पे देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ है कंपनी का बाकी एंटरप्राइज करके नीचे आते हैं यहाँ पर हमको प्राइस लेवल बनाना है ठीक है तो यहाँ पर एंटरप्राइज करता हूँ यहाँ पर प्राइस लेवल क्या बनाएंगे यहाँ पर मैं दे देता हूँ मल्टी प्राइस ये लिख दिया मैंने इस तरह से कुछ भी आप दे सकते हैं कि मैंने मल्टीप्राइस दे दिया एंटरप्रेस किया और यही मल्टीप्राइस इसमें आ जाएगा अब एंटरप्रेस करेंगे अब देखिए यहाँ पर आपको प्राइस सेट करना है तो कीबोर्ड आ गया ठीक है यहाँ पर प्राइस क्या सेट करना है देखिए कीबोर्ड जो है कीबोर्ड जो है यहाँ पर देख सकते हैं less than less than five अगर आप लेते हैं लेस देन फाइव माने कि चार लेते हैं तीन लेते हैं दो लेते हैं एक लेते हैं तो रेट उसके लिए क्या लगेगा दो रुपए लगा रहा हूं ठीक है अब ये बिक्री रेट है मतलब बेचने वाला रेट है ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिलेगा अगर पांच से ऊपर और सौ तक खरीदते हैं तो रेट क्या लगेगा दो सौ पच्चीस रुपए लग जाएगा ठीक है ये लगा दिया हमने फिर नीचे आएंगे अब अगर सौ से ऊपर और 500 तक खरीदते हैं तो यही रेट घट करके हो जाएगा दो सौ रुपए ठीक है और फिर अगर 500 से ऊपर खरीदते हैं तो यही रेट घट करके कितना हो जाएगा एक रुपए हो जाएगा ठीक है तो एक कीबोर्ड की कीमत एक रुपए ही पड़ेगी अब आते हैं माउस पर इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स आपके पास हो तो उनके लिए भी आप रेट सेट कर सकते हैं यहां पर लेस देन अब यहां पे कर देता हूं लेस देन दो यानी एक खरीदते हैं एक एक माउस अगर खरीदते हैं तो उसकी कीमत आपको पड़ेगी दो सौ रुपए ठीक है ये दो सौ दे दिया अब यहाँ पर आते हैं अगर ये दो से अधिक और दस के बीच में खरीदते हैं तो कितनी पड़ेगी तो यहां पर एक सौ पंचानवे रुपए माउस की कीमत पड़ेगी ठीक है अब यहां पर आते हैं अब मान लीजिए कि आप 500 तक माउस परचेस कर लेते हैं तब कितना होगा तब इसका रेट घट जाएगा एक सौ पचहत्तर रुपया पड़ेगा एक माउस की कीमत एक सौ पचहत्तर रुपया ठीक है अब एट लास्ट कर देते हैं अब यहाँ पर कुछ भी नहीं डालने का मतलब यही है कि इसके ऊपर चाहे जितना परचेज कीजिए आपको डेढ़ सौ रुपए में मिल जाएगा माउस ठीक है तो ये हो गया तो ये सेल के लिए आप कर रहे हैं ग्राहक आपसे परचेज करेगा और ये सेल के लिए आप कर रहे हैं यानी कि सेल्स के लिए ये सारी चीजें हो रही है ठीक है अब यहां से बाहर आ जाता हूं बाहर आने के बाद अब चलते हैं सेल्स वाउचर में ये आ गए सेल्स वाउचर में अब यहां पर एक डेटा पार्टी बना रखा है इसी से मैं करता हूं एंट्री पास ठीक है तो ये राजू डी ले लेता हूं यहाँ पे एंटरप्रेस करता हूँ प्रेस करता एंटर प्रेस करता हूं और फिर यहाँ पर इनका जीएसटी आई एन अगर है तो लगा दीजिए नहीं है तो कोई बात ही नहीं है तो ये जीएसटी आई एन मैं डाल देता एंटर प्रेस करता हूं यहाँ पर देखिए मल्टीप्राइस जो हमने बनाया था वो आपके सामने है अब इसको ले लीजिए आप और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ ही जाता है यहाँ पर अब हम ले लेते हैं कीबोर्ड ठीक है तो कितना रुपया लगता है दो सौ तीस रुपया लगेगा एक कीबोर्ड का यही कीबोर्ड अगर हम दो अब कितना लगता है देखिए यहाँ पे घट गया दाम दो सौ रुपए हो गया और यही कीबोर्ड अगर हम 520 कर दिया मैंने तो यहाँ पे देखिए घट करके दाम कितना आ गया एक रुपए आ गया ठीक है अब माउस की बात कर लेते हैं तो ये माउस है अगर एक माउस पर पचहत्तर रुपए का मिलेगा देख सकते हैं और यही माउस अगर आप यानी ग्राहक इसको परचेस करेगा और आप सेल करेंगे तो कितने का सेल करेंगे आप सेल करेंगे इसको यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर 200 की बात कर लेता हूं 200 तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 पे भी रेट कितना आ रहा है 200 अगर सेल करते हैं तो भी रेट आपका आ रहा है एक रुपए ठीक है और फिर यहाँ पे माउस करता हूं और अब की बार यहाँ पे अगर 200 में नहीं करता हूं देखिए यहीं पर मैं कर देता हूं इसको पर देखिए यहां पर अगर मैं 500 से ज्यादा करता हूं तो ये देखिए 500 जैसे ही किया मैंने तो यहाँ पे रेट कितना आ गया घट करके एक रुपए आ गया तो जब भी 500 से ज्यादा आप सेल करेंगे तो यहाँ पे रेट क्या आएगा ये आएगा आपका पचास रुपए ठीक है तो जिस हिसाब से आपने सेट किया था उसी हिसाब से ये आ रहा है अगर मान लीजिए 600 करते हैं तब क्या होगा तो अभी तो नेगेटिव स्टॉक आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं तो अभी देखिए यहाँ पर रेट कितना आ रहा है पचास रुपए ही आ रहा है जो हमने स्टैंडर्ड रेट सेट किया था उसी के मुताबिक ही आ रहा है तो यहाँ पर क्या करता हूँ सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर लगा देता हूँ ये लगा दिया हमने और यहाँ पे एसजीएसटी लगा देता हूँ सीजीएसटी तो ये एसजीएसटी लगा दिया और कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ ये इसको प्रिंट दिखाता हूँ प्रिंट निकाल करके कि ये किस तरीके से आएगा तो यहाँ पर अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए एक बार एक बार और एंटर प्रेस कीजिए और फिर यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको प्रीव्यू दिखाई दे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रीव्यू है यहाँ पर कुछ इस, इस, इस तरह से रेड सेट हुआ है आप देख सकते हैं तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video